umur saya empat tahun tu saya dah diser, dah dimasukkan Yamaha Music School. Tapi dulu Yamaha oh, belajar alat Yamaha musik kompak. Musik. Ah, eh, ah, uh, ah, Yamaha. umur saya empat tahun tu saya dah diser, dah dimasukkan Yamaha Music School. Tapi dulu Yamaha belajar alat muzik apa? Kompak. Uh, Yamaha. Bolehlah. Yamaha dia skru tayar sebenarnya. <laughs> Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekka. Ji, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya Ji ya. Seperti biasa selalu saya cakap, selalu jaga kesehatan cuy dan salam sejahtera buat korang semua ya tanpa terkecuali semuanya salam sejahtera buat korang sekali lagi dan ya pasti korang bertanya-tanya cuy ya kenapa Andy selalu lama banget membuat video gitu ya ya saya sudah cakap di beberapa uh, video saya kemarin cuy saya mengatakan bahwa saya nggak bisa membuat video setiap hari cuy karena saya memang mengerjakan semua ini tuh sendiri dan saya kalau membuat video itu ribet cuy apa istilah bahasa Malaysia-nya kalau dibilang ribet gitu ya ribet ribet susah eh, rumit rumit apa sih pokoknya ribet karena saya mengerjakannya sendiri cuy mulai dari setel kamera seperti ini audionya dipisah seperti ini jadi ribet gitu ya beda kalau kita vlog kalau vlog kan tinggal satu kali tik tik tik tik kamera jalan eh, audio juga jalan sudah selesai gitu ya kalau seperti ini tuh bagi saya itu saya uh, sulit, ribet. Oke, kali ini kita akan melanjutkan lagi untuk mereaksi warung sepatu lagi cuy ya warung sepatu lagi di sini tuh <clears throat> saya ambil seperti biasa video ini saya ambil dari di Vlog ya di di Vlog 2 di Vlog 2 titik kosong gitu ya dan di sini judul video yang akan kita lihat kali ini itu adalah The Ice tapi Ice asing takut tak tahan sejuk maksudnya apa ini ini teh ais ya tapi ais asing tapi ais asing takut tak tahan sejuk asing asing maksudnya asing asin eh, bukan asin sih kalau kayak ditaruh garam sih bilangnya asin tapi ini asing asing asing bukan ke asin asing itu kayak diasingkan gitu kalau di kalau bahasa Indonesia cuy ya kalau diasingkan tuh kayak dipisah gitu sebenarnya apa kalimat kata-kata di Malaysia dengan Indonesia itu hampir sama sih, cuman kita aja yang maksudnya tidak terbiasa menyebutkan kalimat itu, cuy. Asing. Kalau asing ya, menurut saya yang saya tahu, kalau asing itu kayak bahasa yang dipisah gitu, diasingkan. Kamu diasingkan di tempat ini gitu ya, dipisah dari kelompok gitu. Ya itu yang saya tahu. Tapi kalau penyebab apa namanya makna di Malaysia beda ya kurang bisa komentar lah cuy ya oke langsung aja cuy ya <laughs> nanti bahas masalah asing ini lama panjang videonya cuy ya durasinya udah pendek kita membuat videonya jadi panjang gitu ya oke langsung aja cuy ya jom kita tengok videonya oke videonya udah siap cuy dan ya eh, sebelum saya lanjut saya hampir lupa cuy seperti biasa terima kasih buat korang yang memberikan super thanks ya Ini ada beberapa teman kita dari Malaysia memberikan super thanks. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Dan saya tetap akan mengabulkan apa yang sudah saya cakapkan di video sebelumnya, cuy. Uang gorang pasti lari untuk orang-orang yang memang uh, menginginkan uh, apa namanya donasi itu, cuy. Bukan untuk saya ya. Donasi itu saya serahkan kepada orang-orang yang membutuhkan dan tunggu aja videonya cuy. Saya akan buat gitu ya. Oke. Okay? Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuy tiga, dua, satu, 1 Alright guys, welcome back to Alright. my channel So, untuk kali ini, kita nak kelain kompilasi lawak Warung Sepatu Let's, Let's go. go. Okay, okay, okay. Boring lah dia dah balik. Ya. Yeah. Eh dah lah, tutup bila kampung ni. Jangan eh, bagi orang lain. Jangan <laughs> macam apa. Kayaknya baju yang digunakan masih ini ya. Oh berarti ini sambungan dari video sebelumnya cuy. Waktu tamu jemputannya siapa? Uh, Dato Safinas <laughs> ya baru saya tahu cuy. Saya ingin, baru ingat itu Dato Safinas ternyata cuy. Ini sambungannya karena di uh, video Dato Safinas itu di season apa namanya di season dia itu nggak ada ini cuy nggak ada ditunjukkan untuk yang season selanjutnya kan ada dua season gitu ya di season pertama dengan season kedua gitu ya nah ini mungkin season keduanya cuy Kampung jangan. Tak apa tu ni. Tak ada down lah dia orang dah balik. Ya. Yeah. Yeah. Kadang-kadang dia datang lah, kemudian dah lagi okey mana tahu. Ya yeah. ke? Ah, okey lah. Kalau macam tu. Kalau ikut aku memang tutup je kampung ni. Jangan bagi balik. <laughs> Kan rukun kan, kampung ni. Imam muda Ashraf. Ya. Yeah. Oh, sama. Lah, oh. Saya singgah kamu gitu. Kan saya dah beritahu kau. Tantah lepas ni ada lagi best. Yelah. Ha ah, ini. kan biasanya dua season dan season kedua itu biasanya bukan uh, artis ya. Bukan artis yang dijemput atau penyanyi, pelakon begitu ya. tapi lebih orang yang berpengaruh gitu ya bisa dikategorikan orang yang berpengaruh orang yang memang lagi viral bisa jadi cuy itu yang saya tahu selama ini cuy Eh tapi Imam saya nak bagi tahu eh ah. kampung sebelah makan lagi sedap-sedap tau. Iya, iya. diusir gitu. Kampung eh. <laughs> Ah ayah apa tak apa Kampung ni berat lima minit jangan lama-lama. <laughs> Hormatlah sikit. Alah berbual sikit ni. tak boleh. Honor. Eh, lah. Imam mana lagi. Boleh. Honor Kami dah pakat dah daripada luar tadi. Oh, sajalah nak buat saya rasa sebab salah. Ah, ya. ingat, ingat, ingat saya rasa sebab salah ke? Eh, 5 minit je. dah nak tanya lah Imam kan kerja kat radio kan. Eh, budak-budak sepatu tu okey. <laughs> Ya. oh, Imam Imam enggak tahu saya penyebutannya imam aja karena ikut uh, Bang Jeb ya. Imam atau ustad penye- imam ya. Imamnya kerja di radio. Atau satu radio dengan ini bisa jadi ya satu radio dengan uh, Jeb sebab Jeb di sini kayak apa namanya? Lepas aja ngomongnya gitu ya, bukan dibilang radio sebelah atau radio yang lain gitu ya. Ya itu sih menurut feeling saya aja sih cuy ya. Saya belum juga pernah tengok gitu imam ini cuy. Galah kalau boleh tu tuan tolong selamatkanlah dia orang tu. Oh ya. <laughs> Saya tengok dia orang tu. Bagi tengok memang kadang-kadang dia orang bergurau tu apa semua kan. Ah. Imam okey. Saya tak reda. <laughs> saya tak reda. Oh, ah, ya. Tadi bercakap dengan gest perempuan tu rembut je dengan kita orang teruk eh. Ah, kita memilih. <laughs> Nak tanya Imam ni selalu nasihat orang apa kalau orang stres minta bimbingan daripada Imam. Imam sendiri tu pernah stres tak? Bila Imam stres Imam cari siapa pula? Biasa orang stres cari betul, Imam. Betul, betul, betul. Stres, pertanyaannya. Kesedihan kebimbangan kelimangan boleh pergi kepada semua orang. Oh. You orang baik ke, you tak baik ke, you semayang, tak semayang, dia boleh pergi. Mm -mm. Boleh singgah. Mm -mm. Wah, ada kita ini, nak cuy. lawan ataupun kita tak lawan. Kita mm. nak kontrol, tak kontrol. Stres semua orang boleh stres. Ya. Yeah. kalau ah, kalau menjadi... saya sendiri pun masuk dalam tempat ni pun stres juga. <laughs> Macam imam ni, kalau saya tengok tadi masa ah. tengah tuan soal jawab dengan Rahim ni. Saya tengok imam ni pemakan eh orangnya. Apa? dia pemaaf. Kau memang nak cakap kaki imam eh. Dia pemaaf. Sama aku makan orang tak saya, saya tengok je dia. Bila Rahim tanya soalan dia kata, oh, ah. tempat sesudu lagi ni. Ah. <laughs> gua berperasan gitu ya kata <laughs> kata pemakan kuat makan maksudnya tuh <laughs> ini ini kalimat yang biasanya tuh yang muncul kalau kita sebut pemaaf ya yang dikatakan abang Rahim tuh bilang bilang benar gitu ya pemaaf gitu ya. mungkin bisa jadi pe pemak <laughs> kalau dari segi kata pemakan itu kayak he, haiwan yang pemakan inilah ya, pemakan itulah apa <laughs> sengaja kali ya ini gurau ya biasa seperti biasa aja ya kalau bukan gurau ya bukan Jeff namanya gitu ya tapi ini kena banget saya sampai agak pusing tadi cuy ya kita ulang di situ cuy ya ya macam imam oh, ni kalau saya lah. tengok tadi masa uh, ya. yeah. tengah tuan soal jawab dengan Rahim ni uh, saya yeah. Ya. imam ni pemakan eh orangnya <laughs> dia pemaaf. Kalau memang nak tekan kaki mam eh. Dia pemaaf, pemaaf, pemakan tu. Tengok je dia. Bila dah tanya soalan dia kata, oh ah. tempat sesudu lagi ni. Ah. <laughs> Dia ada kiraan dia, pandai eh. Itu maksudnya cuy Maksudnya Pemakanan tu kayak apa ya <laughs> Pemakan Pemakan ah, Apa sih bahasa ininya ya uh, Intinya suka makan lah pasti ya maksudnya aktif <laughs> aktif makan atau gimana sih intinya seperti itu maksud eh, abang Jeff gitu jadi imam kita tahu im suara imam ni pun bukan calang-calang orang yeah, kan? yeah, yeah. Ha, jadi ah. kalau boleh imam satu lagu nasyid kita imam ha <laughs> ah, tebak lah. macam ada yeah, yeah. konti dah gitu mam ialah takkan dah makan lepas nyanyi <laughs> boleh kan makan satu satu suara Okey tak kini. ni? Tak kena eh, sedap lah. Music band. Ha. Ah. Eh, Wait, tapi Pak Ayah tu... Eh, Pak Ayah tak macam Pak eh? Tak, ah, dia ah, ni, si Osman ni cakap. Oh, beda lagi ni, cuy. tentu lagi. Yang sedap tu muzik. Pak yeah, Manap, ke? Ya. Pak Manap nak saya komen jujur ke? Nak, atau saya nak jaga hati Pak Manap? Eh, aku kalau untuk kebaikan, jujur hey, eh, lah. Untuk nyanyian macam ni, tak sesuai untuk komen. Kutuk. <laughs> Gila. Kalau je... <laughs> Kalau je uh, bercakap itu pedis gitu ya. Jadi kalau orang baru yang tak kenal Jeb ya, yang tak mengerti bahwa dia itu adalah pelawak, bahaya <laughs> itu bahaya banget. Jadi kalau kayak seperti kita ini kan udah paham gitu. Oh ini Jeb pasti dia ngomong seperti ini seperti ini ya anggap biasa dia adalah pelawak gitu ya. <laughs> Bahaya banget ya kutu je. tuh-tuh. Ini dia. Ha. Minum dulu. Oh, ini beda lagi cuy. Berarti yang baru-baru ni kita ni. Season yang apa episod yang saya think takut sejuk awak dan sejuk macam mana. Kemarin beda. Ini beda lagi nih episodnya cuy. Ah ini tak ah, ini yang bagus ni. Ah. Dia lain pada yang lain. Ya, sebab memang sebelum ni kita tak tahu. Ini judulnya cuy. Ah. Tang jemputannya ini bukan ini ya. Eh. Jai, jai, apa Jai? Jai Jai Jai Jai ya Jai Jai Ini saya pernah tengok di acara ini cuy Ini takut salah cuy ya Tolong dibenarkan Saya tengok di acara Big Stage Apa Big, big Stage Udah benar gak? Waktu acara eh, Usop di situ yang saya reaksi banyak gitu ya Big Stage kah? Udah benar gak? Jadi situ kalau jadi juri Pokoknya dia itu dimana-mana kalau jadi juri itu Itu kalau kritik Waduh gila gitu ya. Saya sering melihat ini cuy. Cuman yang e, ibunya ini maksudnya yang ditempankan tamu jemputan lagi eh, yang lainnya saya belum e, apa namanya belum benar-benar tahu tapi pernah tengok mukanya gitu ya. Kita ulang dulu cuy. Karena judulnya tadi. Nah, cakap ni, si Osman ni cakap, yang sedap tu muzik. Engkau belum tentu lagi. Yang sedap tu muzik. Pak iya Manap, Pak Manap nak saya komen jujur ke atau saya nak jaga hati Pak Manap? Eh, Aku kalau untuk kebaikan jujur Hey, eh, untuk nyanyian macam ni tak sesuai untuk komen. Kutuk. ah. <laughs> Ini dia. Ha. Nah, ini, ni. ini. Minum dulu kita minum. Oh, dulu. Ice. Ha, ah, ini yang problem warung-warung ni. Kita minta teh ais. Oh, teh ah, ais. Yelah, ais saya asing. Takut sejuk awak nak sejuk macam mana. <laughs> Ini Inilah warung Takut kena kritik. <laughs> Ah, ais Oh, benar betulan yang saya bilang, cuy. di asing, maksudnya asing itu dipisah gitu ya. Yang dimaksud dari judulnya tadi ternyata ini kan dia minta teh ais gitu ya. Teh ais itu di sana di Malaysia itu ini contoh pengalaman yang saya rasakan cuy. Saya biasa bilang ini teh ais kok beda. Ternyata teh aisnya itu dipisah, aisnya di ini contoh ini ais ya kan. Dia dipisah itu mangkok yang dia bawa tadi Jeb ditaruh di sini dan tehnya teh suamnya itu teh apa sih tetarik tetarik tetariknya itu di sini jadi kalau dia digabung barulah namanya teh ice gitu ya kalau dipisah seperti ini beda penyebutannya cuy di sini baru saya paham ya kalau dipisah seperti ini tidak ada ice nya berarti itu tetarik namanya nah itu menarik sih kalau kita berbicara masalah kulin apa kuliner yang ada di Malaysia cuy itu yang buat saya tertarik gitu oh, saya paham sekarang cuy asing diasingkan sama ah, sih kita ini yang bagus nih ah. nah, ini di asing ya, sebab ya, memang ya. sebelum ni customer kita tak tahan sejuk bila minum bergebor ah, ah. ah, ah. <laughs> ya tak tahan sejuk ya ingatkan panas pasal ah. tertua ya yeah. Itulah kita ni eh, hidup ni kena bersangka baik lah ya. <laughs> Kan? Umur saya empat tahun tu, saya dah diser, dah dimasukkan Yamaha Music School. Tapi dulu Yamaha oh, belajar alat muzik musik kompak. Musik. Eh, ah, eh. Yamaha. Umur saya empat tahun tu saya dah diser, dah dimasukkan Yamaha Music School. Tapi dulu Yamaha belajar alat muzik apa? kompak. Eh, ah, Yamaha. Bolehlah. Yamaha dia skru tayar sebenarnya. Cucu saya saya tadi pas dengar kata kompang itu nggak bisa tahan gue cuy kompang ini nggak kalau nggak salah cuy ya kompang itu saya di mana dengar itu cuy ya uh, di ruangan anu piramli atau gimana pokoknya alat musik yang ditung tung tung kayak begitu yang bulat gitu ya kompang benar kah ini saya tertawa dengan sesuai dengan yang saya pikirkan atau gimana sih? Pokoknya <laughs> saya membayangkan itu cuy yang kompang ini tung tung tung seperti itu cuy ya. <laughs> Jadi kalau salah mohon maaf ya. Saya tertawa karena mengingat nama kompang itu cuy. Dia mau cuy. Bayar mahal-mahal eh, kursus di Yamaha main kompang gitu. Itu kan <laughs> enggak banget gitu ya. Cuai tiga tahun. Kan. They have already started their piano. Oh. Ha. Tiga tahun? Tiga tahun. Pulang kan? Eh, dah pasal, pasal, pasal apa? pasal minat tu dah ada. Pinat tu ya, dah ada. Then ha, ah, dia, saya dia itulah, saya betul. 12 tahun baru tangan baru aktif. dua belas ah. tahun, 13 tahun. Oh, macam ni lah. Oh, jauh saya berjalan. Waduh, ini, ini, ini yang saya nggak tahu cuy ternyata temu jemputannya t- eh, ada tiga yang ini korang bisa apa yang rambutnya pirang korang bisa bagi tahu siapa dan yang tadi kayaknya saya pernah tengok yang eh, apa namanya eh, yang perempuan lagi satu dengan eh, de- dekat dari Jai Jai Jai kah eh, Jai Jai Jai <laughs> pokoknya Jai lah eh, saya pernah tengok tapi kayaknya pernah jadi juri sih ya juri juga juru juri nyanyi gitu ya nah kalau yang ini saya nggak tahu cuy kurang bisa bagilah uh, komentar di bawah nama namanya biar saya banyak tahu juga gitu ya apa apa penyanyi apalagi yang dunia dunia seni yang ada di Malaysia itu bisa saya pahami dan banyak tahu juga gitu cuy ya banyak saya belum tahu cuy hey, saya baca di Facebook rating kat sini bagi kita nak. Itu ah. sini ah. kan. Lapar lah. Ini pula ah, nak Dah oh, bagi nasi ayam dah nasi lemak. Yang dia minum sama lah. Sama dia. Sama tarik dia. Baik. Ni minum. Saya pernah jadi juri. Saya kerja seorang. Alamak. Pak Ayah kena marah. Padahal Pak Ayah bosnya gini. Tiba je lesap. Eh, jangan pergi di barang Minum tak? Minum pun tidak, apa pun tidak. Beli ah. rokok, ah. oh, pergi beli rokok. Beli rokok. Mana boleh Buka, Kayak eh. tongkrongan gitu beli rokok. Alamak. Ah, nampak macam air tamak halobel lah pula kan. Boleh, boleh. Dia buka nasi lemak. Kan. Boleh, Sorry, boleh. terlupa nak cancel nasi ayam. Oh, tak apa, tak apa. Janji bayar. <laughs> mungkin air tapau. Ah, mungkin air tapau. juga, ya? Ah. Janji bayar. Ya? mana air nak lari, you kena muka air lah. <laughs> Amam, sambil-sambil makan boleh borak, ya? Boleh tanya-tanya. Ya? Nostalgia lah. Yalah, yalah. Kan? Tapi memang yang ni. Cakap, boleh dengar lagu-lagu macam Azam segini. Betul dia suka. Suka oh, sangat-sangat. Maksudnya hmm. budak-budak belakang ni maintain lah, jadi dia je lah. Maintain. Progress, progress, progress. Pasal zaman zaman-zaman pakcik muda-muda dulu, uh-huh. orang jual kaset, maknanya hasil tu ada lah untuk artis kan uh-huh. untungnya. Tapi zaman sekarang dapat pakai kopi ni, macam mana nak kiranya tu? Lagi sebenarnya, lagi dahsyat jualannya lebih daripada yang dulu. RM3 untuk satu download atau ringing tone atau apa-apa yang kita oh. sekarang jual kan. Jangan jangan kejap jangan. Aplikasi aplikasi 50% <laughs> Benar kan namanya J tadi J So jangan kata zaman sekarang susah nak jual. Tak. Hmm. Kamu tak tahu bagaimana nak jual. Tapi ah, lepas aja cakap macam ah. ini, katalah lepas aja cakap macam ini, keluar kat TV, ada tak aja kata orang akan buat lagu seminit je? Oh, je, je. dia pai, sebenarnya dia tak kisah lagu tu satu minit, 30 second, dua minit. Yang dia sedap. Oh, oh yang penting sedap. Dia boleh nyanyi. Yeah. Sing along is yeah. very Dulu arwah-arwah yang piramdi ya. itu lagu-lagu dia dalam filem semua pendek. Okay. Pukul tiga pagi. Ah. Oh. Pendek je tu. Cik-cik hmm. buka pintu ke. Pendek. Oh, Tapi uh, Jeff perasan lagu tu bukan itu je. Ada lagi belakang-belakang dia. <laughs> Tak tahu. Tapi dia taklah pergi ah, Pak Saya tak sampai dah Nampak dah awet tu Saya tengok dia seronok ha. Ada lubang lah Masuk pak keluar tempat lain Habis Yang kau masuk lubang tu dah mata Kenapa tak elak lubang tu Oi. Dah nampak Apa Kalau masuk kan? lubang Asal. keluar tempat lain Bukan lubang tu terowong hmm. Apa nak minum Bang kalau boleh titarik ya bang Saya titarik ya, dia bang Kalau boleh lah Minta kerja sama ya bang Oh tamu jemputannya beda lagi cuy di sini eh, Tapi memang brother ni Pantang kayak ini ya apa stylish itu kayak anak motor ini saya mendebak-debak aja gitu cuy ya dari segi penampilan kayak anak motor gitu. Nampak jalan lubang jalan apa memang dia ada lah. Memang dia, dia lah. Kampung kita mana kalau hmm? dia ada, mana kampung kita mana dah teruk lah tu. Dia, dia ke? Ha. Memang dia yang cari lubang-lubang tu dia settle lah tu. Ya. Mana tak ah. teruknya apa? Kau punya warung longkang pun tak ada. Nampak. Nampak? Ah, tak ada lagi apa? Tak sekarang. Tak ada. apa swimming Okey lah tu. Okey. Tempat sikit Oh ini. <laughs> ini taman swimming pool ya namanya. Swimming. Ah. jangan lupa ya. Uh-huh. <laughs> Orang orang order Jumat, air tuang kat belakang, kat depan orang juga. orang, orang datang nak beraya. Yalah biar nampak Allah, memang kita boleh diminum. Ah, ya. yeah. Boleh. Lebih realita. Ada. Terima kasih wang dah pun. Ha, Terima kasih lah. Swap sikit. Swap sikit lah. Swap sikit lah. Banyak jalan nak repair lepas ni. Ini eh, kadang-kadang orang tak minta. Tunggu, tunggu, tunggu. Dari tadi, lubang jalan repair. Bukannya ah, dari penampilannya dia anak motor gitu ya. Ya itulah makanya kalau dilihat dari segi penampilan cuy jangan menilai seseorang dari segi penampilan ini ini salah satu cuy saya tadi mengira langsung tiba-tiba anak Harley Davidson gitu Ternyata bukannya tadi dengar eh, apa namanya repeat jalan ada lubang. Oh ini apa istilahnya nih cuy? Yang selalu memperbaiki jalan yang lubang. Kalau dilihat dari ini ya dari kalimat yang saya <laughs> ini ini saya kayak menebak tapi dan saya mengerti juga sih repair itu kan repair jalan dan ada lubang gitu ya apalagi yang dibahas dari rahim di awal itu dia masuk lubang langsung tembus di tempat lain gitu kan. Iya iya iya. Tak minta pun dia bagi. Alhamdulillah. nak angkat tiga empat kali cawa kosong tu takkan tak ah, faham. Penting. Oh, minta minta. Saja bagi bingar. Oh, eh, Tapi lah aku tak takut ke Lan. Ha? Oh lah, namanya. Tak takut kena kecam ke atau orang ugut-ugut kau ke. Eh? Sebab bila kau buat kerja-kerja macam ni akan nampak ada orang lain tak buat kerja. Betul. Itu ah, bahaya tu. Kau tak takut ke? Ugutan kecaman tu biasa lah. Ha, ha. Hmm. Ugutan uh, bunuh Empat kali. Eh, kenapa tu? Cubaan bunuh. Cubaan. Dah buat. buat. ada lah. Pasal jalan lubang aja. Disebabkan ada. apa tu, Lan? Orang, orang lah. mata ke awak buat-buat kerja macam ni? Dia beginilah, Pai. Ha. Walaupun aku tak suka muka kau sebab... <laughs> Macam saya pula berbeza dengan Lando kita. Ha, ha. Lando hmm. kita ni memang dia kena war-warkan sebab dia adalah pendesak. Bukan pendesak. Pencabar. Pencabar. Sistem. Okay. Ha. Sistem dia ah. pencabar. Ha. Penekan, macam, penekan. Penekan, ya ha. kan? Dari eh, macam tekan tu. Tekan-tekan penekan. Lando. Oh, macam tak buat je. Ha. <laughs> Lan, macam kau lan orang terdekat dengan kau kena, ada kena tempias tak? Keluarga ada. kau. Bini aku? Ha? ha bini aku nyaris kena langgar waktu dia, dia mengandung. Masuk lokap pun waktu mengandung juga. Oh, oh ya. Dia, ah. dia, dia, dia sini masuk. Dia sini masuk. Masuk lokap. Tangkap. Ha kau ni bukan setakat dressing macam hang jebat kau memang hang jebat <laughs> lah. Pahlawan dah ni. <laughs> Oh. Belajar dengan City Council, belajar dengan uh, Shire dekat kat sana dengan BGC Asphalt, kilang-kilang asphalt terbesar di Australia. Ooh. Belajar dan kita bawa ilmu tu balik dan kita hasilkan Allah. yang lebih baik. Nah, oh. ini belajar mendapatkan ilmu di negara lain, balik membawa ilmu itu membangun negara jauh lebih baik ini jangan ke belajar di luar dan memang sukses di luar itu salah Nah ini ini yang terbaik ni. Ya. Ya. Ha? Pernah tak buat jalan salah? Semua orang pernah buat jalan salah. <laughs> Soalan tu macam pernah sesat tak? oh ya buat jalan ini cik. Nak marah. Okey betul. Sebab sebelum uh, ah, abang dalam, kedai ni habis kau makan, kita <laughs> boleh sampai pengunjung. Jadi kau kau tu tenang ya? dia dia dia eh, tapi dia biar berselera tengah ada biar. Ah. Dia lah banyak banyak lubang tutup lah. Minta peruntukan buat longkang eh dengan <laughs> <laughs> Oh, oh udah selesai cuy. Oke cuy, itulah tadi uh, video lawa uh, warung sepatu cuy ya. Ini kompilasi lah warung sepatu. Dan yang tadi tuh di akhir itu kayaknya sih udah bener sih yang saya pikirkan cuy ya. Kalau memang salah, sekali lagi tolong dibenarkan cuy. Saya di sini bukan men menjudge gitu bahwa ini real real ini ini, ini yang kenyataan. Tapi saya di sini menduga-duga aja ya, cuy ya. Karena saya benar-benar nggak tahu orangnya gitu ya saya nggak kenal dengan orangnya tapi kalau dilihat dari ini kayaknya berjasa gitu ya berjasa banget uh, untuk uh, apalagi di bidang apa namanya jalan gitu ya jalan dan saya dengar tadi dia memperbaiki, memperbaiki jalan atau eh jalan-jalan yang lubang gitu ya udah pernah nggak tadi kan awalnya Rahim mengatakan eh, masuk jalan lubang ini tembus di tempat lain. Ya itu dia cuy. Tapi kenapa harus ini ya? Yang jadi masalah kenapa harus diancam dibunuh gitu ya? Apa apa masalahnya gitu kan? Itu kan hal yang baik gitu ya. Atau saya yang salah? Aduh gimana ya? Dia kan memperbaiki jalan. Adakah orang tak suka atau gimana? Seperti inilah cuy. Kalau nggak bukan durasi yang panjang kita nggak terlalu memahami di sini kita un, di <laughs> apa namanya disuruh untuk berpikir uh, cepat untuk mem, apa namanya mengetahui apa maksud dari video yang singkat ini cuy jadi apa mengasah otak juga gitu ya Oke okay, dan mungkin itu aja cuy sekali lagi ya buat korang yang ingin support channel NDTK ya saya akan membuat konten di bulan suci Ramadan nanti kurang tunggu aja ya saya akan membuat dan Yang korang kirimkan di Super Thanks, saya akan fungsikan baik-baik dan saya akan tunjukkan kepada korang. Jangan sampai korang berpikir, ah Andy yang mengambilnya. Enggak, tak cuy. Karena di bulan suci Ramadan lah, kita harus berburu-buru memperbanyak amal ibadah cuy ya. Insya Allah, kalau kita diberi umur panjang, saya akan menjalankan itu cuy. Oke, saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next, Dad. Thank you next.